Tama yan, pareman lang ako. Walang, wala akong loot. Dito ko banda nakita eh. Oy, my god, frame drop. Anong laro to? Anong laro to? Dugang? <laughs> May tao rito sa doghouse eh. May footstep. Yung doghouse na yun, may footstep yan. Meron, meron. Ayun oh. Ah, ayun ah. siya oh. Paluin mo nga yun. Hindi ko nakikita, men. <laughs> nanalo? Si Raulo? Ba't di balot? Tara, tara, tara. Madami doon. Tara. Sila Naruto nandun. Ba't sagay na, di balot? Arigato. Yan, ang kalaban namin. Ang nga, di balot. Talaga ko. Huh. Sa game? Naka, naka-mic talaga ako sa game. Ay, nakakaroon. Meron, nakasabihin, underdal ko. Ayun. Shit. Okay. meron pong langit. Ano yung pakinggan? Ingay mo, kuya. <laughs> Galing Kapitan, sumagkasatawan na Nerds! Idol, idol! Visit nung kaya. Oh, gagi! Gagi! Yun, din Gabriel Lloyd. Baw bawat putok niya men, may ano? Ay! Ay! Ay! Ada motok niya may tunog. Sound effect yung bala niya. Uh, Tumitik, boss. <laughs> Ay! Kaku, isang When 3 FPS, sama na yung pagbarilan ako. I love you. No. Ano yun, men? Adrian, huwag ka bababa. Oh. Huwag ka bababa. Ah, sige, huwag sige. Huwag ka bababa, huwag ka bababa. Tapos shoutout lang ako. Sige. <laughs> Gago, pinalitan. <laughs> Gago. Wala. kala ko, kala ko na meron. Uy, oh. sayang, sa, sa, sayang hindi sumabog. Ah, sumasabog mo yan. Wala, nasabog yun. Gunshot. Sa amin kalaban. Ay, bot. Sige, healer mo, ako bala. Ay. Ito, dalawang bot. Diyan? Oo. Uh. Good morning. Tama, mabot naman na kay Gab, tsaka ba, tsaka kay Adrian. Ang nga pala, subscribe mo si Adrian. Ang bagal. Patay si Adrian. Patay, patay, patay, patay, patay, patay, patay. Hintayin natin sila mamatay. Yo. Ang daming... Ano sila? Ah! Yan, Jan Gabriel, oh. Jan Gabriel. Patay kayo ngayon. Jan Gabriel. <laughs> Masyarakat berarti lah kan Wow, ya ya saya ya lawa, Ang bilis, ang bilis. Bilis yun ah. Nahilar kayo? Bilis. Nawala Atex. Sa akin nahilan ako. Hindi, di mo nakuha. Nandito sa baba. Ay, hindi ba? Kailangan ba Atex? Sige, kayo na. Naka-sniper ka eh. Kunin mo na. Okay lang, okay lang. Maliit na naman mo. Hindi, okay lang. Kaya nagkayaan pa sa tayo. Sige na nga. Bala kayo. Kunin ko na. <laughs> Naka, naka atex ka, ay naka sniper ka naman. Hindi naman tumatama to. Sigaw na sigaw. Derol yun. 4x. Hindi ako makabaril so... Uy, uy! Masali mo yung PC mo ulit. Tao. Pre, ayun na, okay na. Mas yung FPS. Sige, gabil nila. Baba! Baba! Asa baba! Uy, yun ang matag Nanuli pa rin, madama. Oo, na-effort yun. Nandito dyan, Gab. Wait lang, Janin bo. On the way, on the way. Bakit mo? West? West, 25. Going to 300. Oo nga, Janin bo. Naka-RO, 436. Ayan, coming na. Coming na. He's coming the heck? Uy, bagsak agad. Anong nangyari doon? May isa pa. Taha <laughs> eh. Sobrang Puro bawas yun na 90 lahat. Lasit master. Oo, oh, last lahat yun. Napakagaling ko pala mag-last hit. Grabe lag. nah kita nakikita, nakatawa, ay naku, nakikita makuha. Kasi nga nyaris kaya yung kalaban? Sige lang, sige lang. Okay lang. Okay naman, okay naman ako. Ayun, nag... Papabalik ko sa karo. Ito na mga ito. Kaya yung mga Good morning, Ma. Good morning. Kasi wala na akong gas. Bango. Naka-ER ba kayo? Kalaban niya dito naka-ER with... Wow, okay. Bandang Kaya North. Pumunta... North, Adrian. Tara, tara, tara. Bandang... Ikaw yata yun eh. Ayoko ba? Pag-turban pa. At ito na ako. Ikaw ba yung naka-ER15 ka? Ikaw ba yun? Ay! Bandang ano nata, South yata yun bo. Saan yun ka? Puntahan na natin. Bandang South yata. Puntahan natin. Baka. <laughs> Ay, ikaw pala yun. oh shit, ako pala yun. Masarap. Ano? Rat ba ini Dio? Shader yan. Tara. Tara. naloko ko dun ah. Wala kasi yan eh. Hihina. Inboy, inboy, inboy, inboy, inboy, inboy, inboy. Tulak me. Sakay ka, sakay ka. Sakay, sakay. Ah, hindi. Ah, si Inbo, si Adrian, and si Andrian. Tama pabuhat lang. What the? Ano yun? Ba't wala? Wala. Ala, Naglalag, nag-DC ako, kaya pala eh. Buong yun yung Carmela. Ah. Narinig niyo ba ako? Narinig ko. Aray ka, awan mo si Ratbo. Pakala ka dyan. Alam, may kalaban, Les. <laughs> Cap! Cap! Ayan na! Ayan na! Totoo nga. Patay mo yun, mo. Wala na, nakastack up yung sa akin dito. Nakalutang kayo lahat sa akin. Wala na, dead sige, sige. Sorry. <laughs> ah, giniras kami ng ikaw, bombayin ko si John. Hindi niya nakikita. <laughs> Ito yata. Runas yata yan eh. Copy ka. Pink house sa loob. Dalawa. I'm back, bitches. Pink house ito yung nadaanan yung pink house. Meron din dalawa. Oo, nandiyan. Okay. Okay, team now. O, saan ba? Ah, dyan. Sa pink house na yun. NBI, NBI. NBI sucks. Nasa banyo sila, boss. Okay, boss. Paluin nyo, paluin nyo. Let's go. Si Sierra, si Sierra. Parang gago. Let's go. Boss. Waiting naman daw ni mga kampe. Okay. Kikigok. Okay. okay. <laughs> On the way. Bomba mo na din pati kampi natin. Yan mo sila. Dalawa ba yan? Dalawa yan, dalawa. Nasa siya dito. Ala, Ay? ayan. Uy. <laughs> Pati ako ang namatay ng Sir. bomba eh. Swerte ah, naman na bomba natin. Kaya nga eh. Kinain ko yung bomba. <laughs> Tig, isang, isang bala lang itamba kayo pareho. Kaya nga eh. Kala namin nandun.